أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك يذكر فتنفعه الذكرى taraka yas'a eh, wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman sya'a dhakarah fi suhufim mukarramatin marfu مطهرة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره astabila yastaroh صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها حبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصور wa bani likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yuhni wujuhu yawma idzin musfiratun dhahikatun mustabshirah wa wujuhu ulaika humul kafaratul fajaroh Allahu Akbar